ассалаумағалейкум екі жақсылар мұрат оспан менің айтатыным көп емес э, қысқа нақты бүгіндікке айтылып жатыр э, халық парламентінің э, отырысының болуын тілеген адамдардың біреуі белсенділер мен қазір белсенділердің атынан айтайын осының барлығы жиналса екен деп арман тілегіміз болды себебі ол халықтан шыққан нәрсе бұл халықтың сұрауы рахмет баршаңызға бірінші отырыстарыңыз жаман емес ортасына қосылып отқандар қосқандарыңызға алғысымды айтамын енді бір ақ нәрсені шешіп алайықшы заң бойынша өту керек заң бойынша бүйту керек дегенді біздің заңгерлердің аузынан белсенділер көп естиді белсенділерден қазір мынандай шыққан мақал бар заңды аяқтан көрдіңіз деген біз солай айтамыз бәріңіз білесіздер сайлаудың қалай өткенін бүгінгі бірінші отырыс қой жарайды осылай айтыла берсін барлығы айтып жатыр ғой менің сайлау өткенде өйтті бүйтті деп бірақ бір нәрсені ұмытпаңыздар барлығыңыздың берген уәделеріңіз бар сайлаудың әділ өтпегеніне билік кінәлі бірақ қолдап келген халық сіздерді сол халыққа алдында берген агитацияның кезінде берген уәделеріңізді ұмытпауларыңызды сұраймыз бірінші нәрсе ең бірінші екінші нәрсе мен бүгін именно қыз бала қарындастарымның аузынан естіптім да ә, жігіттердің аузынан естиін ба дегенде үміт болған мен э, алғысымды айтамын инга қарындасыма арайлым қарындасыма нүктені бірден қойғанына біз ананы талап етіп жатырмыз мынаны талап етеміз бірақ өзіміз айтамыз э, нұржан бауырым айтпақшы ол диктатор тиран асылбек бауырымызды қосайықшы одан не сұрап жүрміз біз әп әдемі қыздар отырды да ол заң бойынша жиналып барайық болмай ма алам болды басқа ештеңе шешілмейді бәріміз білеміз бәріміз мен бір нәрсеге уәде мұхтар бауырым мен тоқаев емеспін мен екі сөйлемеймін егер осы бүкіл халықтың алдында уәде беремін ант су іш десеңіз ант су ішейміз дәл осы жиналған депутаттар мынау халықтың қалаулылары бұны мен өз көзіммен көрдім өйткені осы жылы байқауға қатыстым бар күшімді салдым бақылауға мен халықтың сіздерге дауыс берген жүз пайыз айта жүз пайыз біз сол себепті сіздерді халықтың қалаулылары деп шақырып отырмыз ел ағалары деп отырғанына қуанып отырмыз егер дәл осы бірлікті сақтап қалып барлығыңыз бір күнде талап айтатын болсаңыздар мен кез келген уақытта 24 сағат күніге жеті тәулік па айына отыз бір күн митингке тұрып алып шақыруға уәде беремін сіздерге егер осы ұйымшылдықтарыңыз болатын болса сосын ең бірінші мәселені ә, жаңа инга қарындасымыз айтып кетті ол саяси тұтқындар қазір қудалау көріп жатқандар қамауда отырғандар біз бірінші соларды барлығымыз барып қолдап шығарып алатын болсақ қалған халық елеңдеп отыр сіздердің жиналғандарыңызды ғана көріп отыр мына эфирді бүкіл қазақстанға таратыңыздар қазақ халқы айтатыным сіздерге кім бар неге бас қосылмайды неге олар жиналмайды неге олар бірікпейді дедіңіздер мынау бірінші көрініс енді керегі халықтың тұрғаны халықтың жаққа мән бергені біз бүкіл мұғалімді соттап қиратып бағана әлнұр айтпақшы мен қарсы емеспін жазасын алғанына бірақ біз дәл сол биліктігін қайталаймыз біз оны соттатқаннан ештеңе жоқ біз оған біз оны қорғай алатынымызды көрсетейікші ол мұғалімге е айналайын сені қорғаймыз біз сен бастығынан қорықпа әділ жағына жүр екен дәл осылай жиналысымызбен көрсететін болсақ органдағылар да халық жағына өтетініне сенімдімін мен сенімдімін барлығың бірге тұрсаңдаршы сіздер жағына шығамыз ғой деп сөйлейтін олар біз қамалған сайын сөйтіп айтады олар осы халықтың қалауларының жиналғанын көре алмай жүр әйтпесе олардың да басында кредит сол баяғы проблема рахмет айтатыным осы